En 2007 nosotros grabamos nuestro primer disco y más o menos fue cuando estábamos a tope con el grupo y después por circunstancias pues Manuel se tuvo que ir del grupo porque se fue a Alemania a trabajar. Rodrigo y Alberto se habían mudado a Londres y bueno, pues obviamente seguir con el grupo va a ser complicado, así que decidimos tomarnos un, descanso. Pues pasamos de estar durante 5 o 6 años cada uno en un sitio a vivir en el mismo país y diferentes ciudades, pero al fin y al cabo el mismo país. Pensamos que era, que, era el mejor momento posible para, volver a, retomar el, tema del grupo. Y fue un poco complicado porque realmente, mm, bueno, vivimos todos en Alemania, pero Alemania es grande, entonces cada, cada uno estamos en, casi en una punta del país. Eh, Rodri está en Múnich, yo estoy en Frankfurt y Manuel está en Colonia. Y entonces más o menos lo que nos pilla a todos bien es Frankfurt, que está entre las dos otras ciudades. Y aquí hemos encontrado una, una sala de, ensayos de una academia de música y básicamente pues intentamos juntarnos por lo menos una vez al mes para ensayar aquí los fines de semana. Durante 6-7 meses estuvimos ensayando, eh, prácticamente una vez al mes, una o dos veces al mes. Y, y, en ese tiempo pues fuimos componiendo nuevas canciones, fuimos desarrollando las que ya teníamos eh, guardadas. Eran jornadas muy, muy, muy intensas, casi de 10 horas diarias de, de trabajo y muy, muy organizadas para, para, sacar el máximo partido posible a, a esas pocas a las pocas oportunidades que teníamos de, reunirnos. Lo difícil era eh, ya no solo coordinarnos para ensayar, sino ahora que habíamos decidido hacer un nuevo disco y hacer un proyecto en condiciones, era mm, coordinarnos para ponernos a grabar, porque es un proceso que necesita mucho tiempo y era complicado que estuviéramos los tres a la vez en el mismo sitio. Y la idea era, era eh, ir solapando las vacaciones que teníamos eh, durante un mes entero, durante el mes de agosto. Independientemente de que estamos los tres en Alemania, decidimos eh, ir a estudios lo suyo. Nos habíamos planteado ese reto de grabar en, el puerto, en, casa, con, nuestros amigos de siempre, con José Recacha y, con Javi Rival. Nos los tomamos como unas vacaciones de rock and roll, o sea, era la oportunidad de volver, de volver a casa en verano, en vacaciones, en agosto, y además grabar, grabar nuestro segundo disco, que, mejor que hacerlo en casa. Y la verdad que ha sido una experiencia muy buena porque hemos grabado un disco como si como si estuviéramos haciendo... Hay gente que queda para ir al cine, que gente que queda para tomar una cerveza con sus amigos. Nosotros estamos con nuestros amigos grabando eh, nuestro disco. Conocen muy bien nuestro estilo, conocen muy bien nuestra música, saben más o menos eh, el rollo que nos gusta hacer y cómo nos gusta sonar. Entonces era un poco la elección natural para poder grabar el disco a gusto. Entonces sería... hemos hecho un poco lo que, lo que queríamos porque no tenemos ningún tipo de, presión, es una cosa que hemos hecho por, por placer, por, por, por, quitarnos la espina de llevar tanto tiempo sin tocar. Yo creo que todos, todos estos años que han pasado sí que, sí, que no hemos madurado mucho en, en, el tema, sobre todo a nivel, a nivel de composición y, y, a, nivel personal, obviamente. Hemos ido a países diferentes, hemos vivido nuevas experiencias en lo personal y en lo musical. Pero yo creo que incluso así hemos conseguido encontrar un poco la mezcla perfecta de todas esas experiencias personales y las hemos canalizado en un disco que yo creo que es más maduro en muchos sentidos. Y bueno, a la hora de, componer las canciones para el disco nuevo, lo natural era empezar en inglés y hemos continuado en inglés. Nosotros siempre hemos cantado en inglés, lo que pasa que el primer disco fue un poco la excepción de querer probar algo nuevo. Fue un poco un experimento que al final dio buen resultado, estamos, muy contentos con, con, cómo sonaba nuestra música en español, pero nosotros siempre nos habíamos sentido mucho más naturales haciendo música en inglés, porque desde pequeño la, música que escuchamos, la, los músicos que más nos influencian, cantan en inglés. Y... En cuanto a conciertos, pues lo suyo es intentar, pues ahora que estamos los tres en Alemania, buscarnos conciertos por aquí, en Colonia, en Frankfurt, en Múnich, donde tengamos contactos para hacerlo. Futuro, bueno, ese disco lo, hemos grabado con, nuestros propios medios y, ahora lo que queremos es, en la medida de, nuestras posibilidades, ir tanto aquí en Alemania como en España, organizando todos los conciertos que podamos y llegar al máximo número de público posible.